هذا موقع البحر البحر يوصل البحر بالمد والجزر يوصل لنا نحن نتجدد من هنا وندخل المسجد احيانا يكون الماء يوم آه، في سنه 2013 نوفمبر آه، اختارتنا الشيخة حور القاسمي جت آه، البحرين وراحت مصر و UK واختارت مجموعة فنانين عشان نشارك في research residency إقامة فنانين لمدة أسبوعين وحضرنا فيهم طبعا جيت البحرين اختارتني انا وحضرنا فيهم ورشات وارتست توك وورش عمل وايد وبعدين قدمنا ال proposal وعلى اساس ال proposal تم الموافقه عليه وبدينا اشتغلنا في المعرض اشتغلنا في ال proposal اللي قدمناه يعني من بدايه من نهايه فبروري الى يعني اول امس اتكلم في في المعرض عن video-based المعرض واتكلم عن الحوار بين البحرين والشارقة حاولت أصور آه، طبعا اخترت المكان اللي هو المقاهي الشعبية لأن هي الأماكن اللي تكون فيها اللي يتواجدون فيهم أهل البلد نفسه وطبعا اللي يحدد يعني ال defining ال space هو ال human communication فحبيت انه اسجل مع رجلين من كل من كل من بلده من البحرين ومن الشارقه هني عندهم وخليتهم في حوار وهم مو موجودين اساسا مع بعض علشان اخلق حوار بين الاثنين واتضح ان معظم الكلام يتكلمون فيه اثنينهم نفس الموضوع عن الكلتشر عن الهيريتج عن المقاهي الشعبيه عن قبل ايام زمان شنو شنو تغيرت شلون صار الحين وفي عندي أربعة فيديوهات اثنين على الحائطين وفي فيديوين على الطاولات representing يعني كل culture وكل آه، طبيعة المكان يعني Ramadan. Yes, he was fasting. He told him not to get out the bus. If you get out, you will return back to your home. He explained his story to us. See, it's very, very bad. See, the first time he met the supervisor, when they told him to go and walk, he said, No, I'm not going to walk. He said, I want to eat, I'm hungry. Then they take him to the manager. You know what the manager told him? He said, Fuck you. كنت بتمشى في الشارع وكنت عايز فعلا أس... يعني افتكرت ان انا وقتها ما ما, جر... ما شفتش الراديو في الشارع عامل ازاي يعني ففتحت الراديو فلقيت 18 محطة تقريبا مختلفين تماما وكلهم آه، بلغات مختلفة على ح... يعني على ان هما هنا بيهتموا ان هما بيعملوا محطات ال... محطات راديو لكل جنسية موجودة تقريبا يعني علشان كمية الناس اللي بيشتغلوا من جنسيات مختلفة عندهم قررت ان انا هشتغل على ده وهطلع من ده حاجه بطريقه معينه 107 صح اه. برضه هناك في المؤسسة في مؤسسة الشرع للفنون يعني اللي هي المكان اللي كان مستضيفنا أصلا اه. كذا مرة كنت بتوه في المؤسسة لأنها يعني يعني عندهم كده مباني كده إلى حد ما مخططة بطريقة ممكن تتوه في الأول فكنت كل ما اتوه كنت بخلي حد بسأل على حد عن المكان من الناس ديت فكان بيبتدي يرشدني فبلاقي جنسيته من حاجة كل مرة حاجة مختلفة بس لما بلاقي مصريين خاصة كانوا بيبقوا مسليين جدا وكانوا بيقعدوا يحكوا لي حكايات في السكة وحاجات كده يعني عن الشارع بس فكل ده عجبني وكل ده دخل في دماغي وابتديت افكر فيه وابتديت اقلب ازاي ادخل الحاجات دي في بعضها يعني واوريها كخبره أه رحت لدكتور نفساني وابتديت اتعلم ازاي ان انا اتكلم مع شخص واحسسه بالامان الى حد ما ان هو يقدر يتكلم معايا يقدر يعني يتكلم من غير ما, ما يبقى خايف ان انا افضحه آه، اخد الكلام ده استخدمه ضده وقررت ان انا هطبق ده على العمال في المؤسسه وفعلا رحت سجلت معاهم حوارات وابتدوا يعني يتكلموا معايا فعلا فعلا بطريقه وديه جدا اكتشفت ان هم اكتشفت لهم بقى اللي هي الجانب الشخصي تماما اللي فيهم ابتدي اشتغل معاه على القصص بتاعته اصلا اللي هي القصص اللي هي من من من بلده ومن المكان اللي هو بقى عايش فيه اللي هو بقى بلده برضه دلوقتي اللي هو بقى بلد كده مجمعه كده حاجه حاجه يعني ستيم اوف كونشسنس مجمع من كل البني ادمين دول هم اللي عملوا البلد الجديده اللي هي الشارقه او الامارات يعني قررت ان انا هعمل زي محطات راديو صغيره آه، عشرين محطة صغيرة جدا مداها صغير حوالي عشرة متر حواليها آه، وهحط المحطات ديت في الممرات بتاعة مؤسسة الشارع للفنون وكل كل محطة من دول ببث عليها آه، زي file audio متسجل loop لل stream of consciousness بتاع شخص من الاشخاص دول وبس واي شخص معاه راديو ممكن يعني ياخد الراديو ويظبطه على محطه معينه هيمشي وسط الممرات بتاعه المؤسسه هيتنقل من stream of consciousness بتاع بني ادم للتاني للتالت للرابع بحاول يعني يعني احط شويه صخب احاول ادخل الناس في بعضها Well, my piece is um, called, I call it Spaceship Sharjah, um, <laughs> which kind of comes from this, uh, comes from this term from Buckminster Fuller, um, uh, which is which he uses called, which is Spaceship Earth, um, which is the idea of kind of designing things or designing kind of um, systems for the world as if we're all on a spaceship um, floating through space, which we kind of are. <laughs> um, and so, yeah, in um, the kind of material form of it is a large spaceship-like structure um, with uh, three camera obscuras in it um, and kind of two small box pinhole cameras. Um, that the main pinhole camera obscuras, they, they, one of them is facing out towards the corniche um, and over the other side of the Corniche is kind of the industrial um, area of Sharjah. Um, and is where all of the boats that bring in all of these kind of, um, all of the materials that, um, and all the products that get used in Sharjah um, uh, is. And then the other camera obscura is pointing towards the mosque on one side that's very close to the foundation and then the other is pointing um, towards there's um, the kind of heritage area and also like there's a partly a little bit of a view towards Dubai in the background um, and so all of these create this kind of 360 um, kind of collage I suppose of these views from around the edge and merges bits of these kind of architectures that kind of for me anyway, represent parts of um, different parts of the society around here. Um,